მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. ეს არის ორქიდეომანია, ორქიდეების მოყვარულთა და არამხოლოდ ორქიდეების მოყვარულთა არქი. ჩვენ ახლა ვიმყოფები ჩემს საყვარელ პარკში, რომელიც ზამთრისათვის ემზადება. ჯაშუას შემოდგომა, მაგრამ ამინდები უკვე სერიოზული დეკემბრის ბოლოს ამინდებია და შესაბამისად ბუნება იწყებს ნელ-ნელა ზამთრისათვის მომზადებას. რატომ მინდა გავამახვილო ამაზე ყურადღება? იმიტომ რომ ჩვენს მცენარეებსაც ეწყება თუ ზამთრის პერიოდისათვის მომზადების ციკლი, ესე რომ ვთქვათ, და შესაბამისად, უნდა ვიმოქმედოთ ჩვენ რომ მათი ეს ცხოვრებისეული ბიოლოგიური ციკლი წარიმართოს სწორად და არ მოხდეს რაიმე სერიოზული არასწორი ჩარევა. ყველაზე მეტად გამოსამწრების აქტუალურობა აისახება ხოლმე ციწოვნებზე. რატო? იმიტომ რომ მეგობრებო, თუ არ იქნება ტემპერატურის ვარდნა და ცენარე არ გადავა მოსვენების, თავარქვათ მას ძილის ფაზაში გაზაფხულისათვის მას უკვე აღარ ექნება რესურსი და ვეღარ გაიღვიძებს. მოკლედ ცენ მცენარეებს ჭირდება მოსვენების პერიოდი, რომ მოსვენების პერიოდი არის 2, რაოდენობა ცნაურიც არ უნდა იყოს. ზამთარი, როდესაც გადადის მცენარე ეკონომიურ რეჟიმში, იძინებს და შემდეგ უკვე გაზაფხულზე, როდესაც ტემპერატურა იმატებს და განათებული დღის ხანგრძლივობა იმატებს, მზის ინტენსივობაც იმატებს, მცენარეებს შეიძლება ნიშანი გაიღვიძე და განვითარდი. ეს არის მოსვენების ზამთრის სეზონი. ხო, რაც შეეხება მეორე სეზონს, მეგობრებო, ეს არის რაოდენობა რომ უცნაურად არ უნდა იყოს ზაფხული, როდესაც ასე ცენარი გადადის თავის განვითარების პასიურ ფაზაში, ისე და ისე იმისათვის, რომ დაზოგოს რესურსები. მეგობრებო, ჩემთვის აღმოჩნდა სიახლე თავის დროზე, როდესაც გავიგე, რომ შემოტანილი მცენარეები და რომელიც ტროპიკებში ბინადრობენ თავის ბუნებრივ გარემოში, მათაც შემოტანილი მცენარეებსაც სჭირდებათ გამოზამთრების პერიოდი. ეს რას ნიშნავს? რომ მაშინ, როდესაც უნდა დაიძინოს მცენარემ, გარემოს ტემპერატურა სასურველია იყოს საშუალოდ 10-12 გრადუსი. 10 გრადუსზე ქვემოთ შეიძლება წარმოიქმნას პრობლემები და მცენარის ფესვების და ღეროს გაყინვა, 10-12 გრადუსზე ზემოთ გარემოს ტემპერატურის ხანგრძლივი დაჭერა ასევე იქნება პრობლემატური და მცენარე ვერ დაზოგავს თავის რესურსებს და მას შეიძლება უკვე გადადგება გაზაფხული აღარ დაიწყებს თელი თავისი სილამაზით და სიძლიერით განვითარებას ასე რომ მეგობრებო დაიწყო გათბობის სეზონი და ჩვენს სცენარებს გაუჭიდებათ, იმიტომ რომ იქნება ტემპერატურა მაღალი და ჰაერის ტენიანობა დაბალი. ნებისმიერმა თქვენთანგანმა შეიძლება დასვას ლეგიტიმური შეკითხვა: მაშ რა ვქნათ? არ გავათბოთ ბინები? კი მეგობრებო, როგორ არ უნდა გავათფოთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, კონდეს ჩვენთვის მორგებადი სასიცოცხლო გარემო, მაგრამ უნდა მოვემზადოთ იმისათვის, რომ გვექნება გარკვეული პრობლემები. ამისათვის საჭიროა ხოლმე მცენარეების ადგილმდებარეობის შეცვლა. თუ ვიცით რომ ცენარეს მართლა სჭირდება დაბალი ტემპერატურა, მათ შორის 10 გრადუსზე დაბალი ტემპერატურა ვტოვებთ აივანზე და ვფუთავთ იმ შემთხვევისათვის თუ ტემპერატურამ უფრო დაბლა დაიწია. მე მაგალითად ორქიდეების გარკვეული სახეობა ზამთარშიც კი აივანზე მაქვს შეფუთული რომ იმ შემთხვევაში თუ ტემპერატურა დაბლა დავარდა, არ მოხდეს ამ ცენარეების გადაყინვა, მაგრამ თუ არ გამოიზამთრა ორქიდეების გარკვეულმა სახეობამ, ეს იმას ნიშნავს, რომ არ მექნება ლამაზი და უხვი ყვავილობა. ლამაზი და უხვი კი არადასაერთოდ არ მექნება ყვავილობა და მინდა გითხრათ, რომ მოყვავილე ტროპიკულ მცენარეებს აქვთ ესეთი მახასიათებელი, სჭირდებათ გამოზამთრების პერიოდი. ასე რომ, როდესაც მცენარეს შეიძენთ, ან თუ უკვე მცენარე დიდი ხანია თქვენს საცხოვრებელ ფარცზე არსებობს, გაეცანით თუ რა მოთხოვნები აქვს მას ზამთრის პერიოდისათვის და თუ აღმოაჩენთ რომ მას ჭირდებათ გამოზამთრება, ანუ ზამთარში დაბალ ტემპერატურაზე განთავსება, გაიტანეთ იქ, სადაც შედარებით დაბალი ტემპერატურაა და მოაშორეთ მცენარეები ფანჯრის რაფებს, სადაც ადის გამათბობლის ოხშივარი. და რა თქმა უნდა, თუ კონდენსიონერით ვათბობთ გარემოს, მოვაშოროთ მცენარეები კონდენციონერის ცხელი ჰაერის პირდაპირ ნაკადებს. ეს არის საშიში. თუ მცენარეები ღია გრუნტში გვაქვს, როგორ ვიქცევით? არსებობს ძალიან კარგი საშუალება, მულჩა, აქედან სიტყვა მულჩირება. ეს არის ნებისმიერი ტიპის მასალა, იქნება ეს ბუნებრივი თუ ინერტული, როგორც წესი გამოიყენება ხოლმე ფიჭვის ქერქი, ხმელი ბალახი, თივა, <laughs> ასევე ფოთლები და ხდება მცენარეების ძირის დაფარვა. ასევე აკეთებენ ხოლმე რომ ეფარება ძირებს ცელოფანი, ოღონდ დასრეტილი რომ მოხდეს ჰაერის ციркуლაცია და ასე დამგვარად ვიცავთ მცენარის ფესვებს გაყინვისგან. ხოლო რაც შეეხება თვითონ მცენარეს, ვარჯს მაგალითად, თუ მარად მწوانია და თუ ფოთო მწენია ზოგადად სცენარეს მაშინ სცენარე უბრალოდ იფუთება სპეციალური ცელოფნით ან უბრალოდ პოლიეთილენის პარკით ესეც იმისათვის რომ არ მოხდეს სცენარის გაყინვა უფრო ხშირად აიფარება ფესვები იმიტომ რომ ფესვები უფრო დიდ საფრთხეს წარმოადგენს ფესვების გაყინვა ნალექის შემდეგ თუ ტემპერატურა დაეცა შეიძლება грунტი გაიყინოს და დიდხანს შენარჩუნდეს დაბალი ტემპერატურა грунტში და ასე დამგორად ფესვები გაფუჭდეს ამიტომ ჩემო მეგობრებო ისევ და ისევ გავეცანით მცენარეებს გავეცნოთ მცენარეებს მათ მახასიათებლებს რამდენად არიან ისინი ყინვა გამძლე და დაბალი ტემპერატურის ამტანები თუ ესეც არის არის შესაბამისად ვამზადებთ გამოზამთრებისათვის. არის ხოლმე რომ გვაქვს ჩვენ მცენარეები, ხემცენარეები, განსაკუთრებით ჯუჯა ხემცენარეები ქოთანში და შემოდგავენ შენობაში. ამ შემთხვევაში შენობა უნდა იყოს განათებული და მაქსიმალურად გრილი. დაუშვებელია თფილ სათავსოში მცენარის განთავსება თუ მას სჭირდება გამოზამთრების პერიოდი. იმიტომ რომ ზამთარს გადაიტანს, მაგრამ რაც შეეხება გაზაფხულს, გაზაფხულზე შეიძლება მცენარე ვეღარ შევიდეს და ვეღარ განვითარდეს. ასე რომ მეგობრებო, ისევ და ისევ ვეცნობით ჩვენი მცენარეების მახასიათებლებს. სულ ეს არის რაც მინდოდა მე თქვა ამ შესანიშნავ პარკში, რადგან შთაგონება <laughs> მივიღე რა ჩამეწერა ვიდეო გამოზამთრების პერიოდთან დაკავშირებით, მოსამზადებელ სამუშაოებთან დაკავშირებით. ეჭვიც არ მეპარება, რომ თქვენ ეს ყველაფერი უკვე იცოდით, მაგრამ მაინც გახსენება ცოდნის დედა და ერთმანეთის გამოცდილების გაზიარება ცოდნის საფუძველი. ასე რომ ჩემო მეგობრებო, გაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება, როგორ ემზადებით ცივი სამთრისათვის და როგორ რეაგირებენ თქვენი მცენარეები განსაკუთრებით ოთახის მცენარეები ზამთარზე. ასე რომ, ველი თქვენს შენიშვნებს, რეკომენდაციებს, რჩევებს, გამოცდილების გაზიარებას, რადგან ჩვენ ხო ვიცით, რომ ერთობლივი ძალისხმევით ეს სამყარო შეგვიძლია გავხადოთ უფრო და უფრო ლამაზი.